青蛙怎么了？我来到青蛙这两个被我抓过来说，我要打打几场球。哪一个？这两个就是妈妈跟哥哥，走吧。你要问爸爸妈妈请客啊？有我请啊，请啊，都都都都可以。 是青蛙。对啊。对。都是青蛙，青蛙，青蛙，青蛙，青蛙。欢客气。来。没有，他请这个。是爸爸邀请我来，我有的。对，这一年只能喝这一瓶。 <laughs> 你说你很会打球了，对，有多厉害？超厉害！就是姐姐都一直管我，我都没办法认真打球。你也一直管我啊，我也没办法打球啊。你要好好练球哦。我讲好了，好不好？这样会拍照，好，你要练习拍照，对不对？我以前已经拍照很多次了。 <laughs> you, do the good job, but uh, you have to count the make the uh, both handle. Start with the inside, like this one, and then only do this kick back tonight is our playground. We are kings of the world. 好吧，拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜。你说你很会打球了？对。有多厉害？超厉害。